Ég hef sér búin að vera í, á atvinnumarkanum núna síðan sliðin 7 ár og ég kláraði aldrei stúdinspróf sínum tíma og mér langaði að fara að gera eitthvað annað þannig að, að ég sá bara svona alla leiði að lokaðan einhvern veginn en ég ræk augun einmitt í háskólagrunnin hérna í HR og að þessi leið væri einmitt í bóði. Þannig að ég greip þetta tækifæri og reynslan mín af þessum, þessum námi er bara búin að vera frábær. Það er að segja að þetta er mjög góður undirbúningur bara til að komast aftur inn í efnið sko og þetta er svona svolítið upprýfin frá mentaskóla en samt alveg mikið svona, mikið mjög gaglegt efni og að mínu mati er bara búið að undirbúa mig bæði náttúrulega bara andlega og líkamlega fyrir síðan áframhandlinni ná. Ég stefni, stefni núna í haust á tölunafræði hérna í HR. Þannig að, já.